오! 어. okay assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakat mbalamusizaako basebo ne banyabo mu uganda e kenya e tanzania e rwanda e burundi south africa egypt nigeria south sudan sudan yomumambuka Africa at large njagala okutwala omukisa gunera okubuuza ku mikwano gyange baganda bange abawangaalira mm, e south africa abawangaalira mu europe si za europe zonna abawangaalira mu america muli mutya abawangaalira bajinanga abawangaalira e saudi arabia dubai oman qatar bahrain everywhere balamusizaako muli mutya mugamba mutya obulamu bugamba ki kansubire muli stede its a monday ennaku zomezi amakumi abiri um, saawa ziri uh, saawa ziri nga um, uh, saawa satu eze uganda 9 pm east african standard time of course aliebungereza time yanjawulo ali e south africa time yanjawulo ali mu europe time yanjawulo ali mu america time yanjawulo everywhere time yanjawulo amanya nedoboozi nze ibrake mukasa ku uh, extra digest of course mugoba nsonga wali wonna of course mwena mbaagala nnyo baganda bange kansubire muli bulungi kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo nebaza alla abakuumye nga muli balamu katonda ye bali bakuuma abafunyemu obukosefu kosefu saba alla abayambe musuuke abafunye bibasoomooza alla abakwatireko um, abafunye ebirungi tufukamye twebaze alla abafunye bibasoomooza abalwadde abalina ebizibu twekwase katonda gendera nnyo posti zaŋŋamba nnyo ekigambo nti all above all oba god above all so yembeera eyo kansubire muli bulungi njagadde bakyekingako kubabuuzaako mbaagaliza ekisiibo ekirungi abasiraamu mwena world over omukutu guno gye gukoma mbaagaliza ramadhan ennungi mbaagaliza ekisiibo ekirungi nsaba allah abateeremu baraka nsigalenze ibrahim mukasa mutabani w'omukyala saara mukasa n'omugenzi waswa mukasa jamada ya yeah, think <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbagaliza birungi byerere nice week mubeere bulungi mweraba Ali. ok gundi ekyankala nye nga sinnabasibula naye ofcourse badde mbaagaliza ekisiibo ekirungi wiiki ennungi omwaka omulungi n'obulamu obulungi <laughs> yeah yembeereyo but anyway um, um, sigadde nze ibrake mukasa ku extra digest mugoba nsonga of course mm. mm. because ndwawo bambi okubabuuzaako ku live wano ndwawo naye nga ah, by the way nga bwe mbagambye nti abantu abafunye ebizibu tubasaasira abantu be malawi wiiki ewedde abantu b'e kenya south africa tebitambula bulungi waliyo eh, lord shedding of course n'ensi endala balina ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako tuyimirira wamu namu of course naye nga mbagaliza ekisiyo ekirungi eh, ibrakemu kasa of course ku extra digest mugoba nsonga of course baba mm. eh, buno obunyogovu oyinza olowooza winta eri mu uganda naye nga mbabuuzizaako bassebo ne bannyabo mbaagaliza ekiro ekirungi mbaagaliza wiiki ennungi mbaagaliza ebirungi birungi byerera insha allah twekwasa nnyo katonda buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu buli kimu nkiddamu twekwasa ennyo katonda buli kimu so yembeera eyo ah, ayenga baaba kuno jam enenkuba byonna ok mbagaliza birungi byalere abafunye ebizibu tubasaasiddeko abali mu masanyu ah, mwebaze allah ah, ofcourse abalina ebibasomeoza abali mu kunoonya mirimu abalina abalwadde bingi nnyo ofcourse ebisomooza ovlet munsi mutambulira but nkubiriza abantu okusaala ennyo nkiddamu okusaala ennyo ekisiibo kizze tusiibe tugabe nnyo tusaddaake nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ate twekwase nnyo allah nkiddamu lwaki ekyo nkiremerako twekwase nnyo allah nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo alina obusobozi genda okole hijja ne umura alina obusobozi inshaallah genda okole hijja ne umura nebaza allah nti nagenda nenkola umura buli kimu nekitambula bulungi era mmusaba inshaallah nsobozese zireyo emakka ne madiina nkole hijja insha allah buli kimu kitambule bulungi naye nga nkugamba ekintu kiri kimu nti allah above all allah above all katonda yali waggulu wa byonna baganda bange byonna byonna byonna abasubscribinga mwebale twongere okusubscribinga basharinga tusharinge abakomentinga tukomentinge wali wonna ku youtube of course kiggwera nnyo ku youtube okusinga eh, ku luuyi olulala wano newali wano newali naye nga um, tumirako nnyo bannayuganda mwenna abakommentinga abalikinga abasharinga abasubscribinga n'abagenda okusubscribinga bagaliza birungi byerere saba allah abakume assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu baganda bange mu diaspora mbagala nnyo baganda bange kusemaze nga africa mbagala nnyo baganda bange everywhere everywhere everywhere everywhere maximum love and peace peace and love nsaba allah bakume mubere bulungi mubere bulungi mubere bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kulwa katonda n'ensi yange allah above all nobody else salute